Oke guys, kita ngopi dulu sama si teteh yang cantik nih. Kopi hitam, tapi manis. <laughs> Eh, ketemu lagi sama si teteh. Selamat sore. Sapa-sapa dulu teh. Hai. Sampai jumpa, dadah. besok kembali lagi. Oke. Okay. Iya. Assalamualaikum pagi YouTube Selamat pagi pemirsa di rumah Dan kembali lagi di channel Jam Fishing Dan kali ini saya mancing ke spot terdekat guys Di spot pasir panjang lapaknya Bah Adin Dan kali ini saya berangkat pagi guys Tadi pagi sekitar jam 5 Dan mancing kali ini saya berdua sama Mang Bolai Siap Lai? Siap Oke guys seperti apa kelanjutannya simak terus videonya dan seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu tombol merah di bawah dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan di saat saya upload video terbaru oke semoga hari ini ikannya pada landing selamat menonton merah teh Hah? Eh, ah, yuk iya, mari yuk. Iya. Oke okay guys, kita ngopi dulu sama si teteh yang cantik nih. Walau hanya Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saat kopi hitam tapi manis <laughs> garing saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah. cukup ya gaduh ya nak timbal nak tolong gampil kita bantu dulu guys sekalinya Hah? sekali kan ningali di luar yang kena awet kopina hmm. tak beak-beak kurang dek balik di bahaya setengah sembilan guys udah setrek kena lumut sombong amat Asukan kata lain narik lo diantar. Suruh kamu jangan tergedol-gedol terus sia-sia dia nunggu-nunggu ya maling jika nunggu berapa iya <laughs> luas bagoy tarik kering. lihat kenana uh oh. ker kernunutan aduh guys baru bangun tidur dan kebetulan ada temen Mang Iep dari Malipo mau malam guys bawa bekal jauh pisang pisang gimana guys aduh anginnya besar sekali guys dapat pisang dari wah banyak tua lah segala tuh baiklah udah dah Iya, pakai kaos angkat itu kan duluan kata main itu teh heeh dia kan ngobrol karek udang orang karek udang sare nya tak ngobrolna naon tah kamari urang asup YouTube cenah <laughs> Masa barang urang? Ah, wahan ya, Wahan. Waduh, bangun tidur, iya. guys. Oh, Makan pisang. cacing kan <laughs> apa tuh ingat oma adalah lawaknya kan luput nah ada luput tuh Kalau Oh, ada? dah. kau ya? Dan? dibeliin kan tong justru pegat di dulu tuh pegat mah lalu cacing lain itu antuk pas kalau malam bulu rekunon dia diurin ya diurin kan gitu tahan kalemnya diulin sok berean gitu tahun depan depan tuh emang jauh kudu nama jauh iya, iya, melatu kalian golongan kira golongan golongan kalem eta ududna piceun heula dah ngampai dia dah Jerem coklat Kalem bah lep Ing Mang Dadan oi Tarik jam leh Netizen sebelah kanan netizen bahagia lah tuh ulah tegang kalem Sugano nah, di golongan tadi kena kang tuh boleh gitu tah Sugano juga lo ah, on ah, ya, ya, ya. siap tahan si eta aduh eh, Ramdan ya, eh, Ramdan cool eh. oh, dong. biasanya nyanyi ya mah kita buru bubur dada kita pak jangan kayak panas. Oh. dan lawan tiga kaburan kita sejarah dan si ucap baba aja <laughs> dapat jama sudah oh, Wah, cari tanda depan kita gitu, jamal teh kan ieu. Tah nempo ieu iya, sinaga. Oh, molotot sih dan ngait langsung ini ya. Jadi mau molotot. <laughs> atau anak atau anak pasir empulnya kayak banyak lesen banyak pun sebelah telat mereka kan nyawan imungat nih Oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, lihat guys tuh masih jauh ikannya mau pergi ke Jatinengang guys makanya lari terus cacing berekspresi dan dan berekspresi santai dan mantap bola tuh mantap Oke, <laughs> eh, maya ada cangkel lamun cangkel giliran sekali awang. Nyawanya Oke, aku udah gilir bak. Jadi hasil tepan ke bagi-bagi. Jangan <laughs> kameramen, cangke nu ngenekan eta. Golongan. Oh, golongan. Lamun lebih di kilo gitu gue hari ti dua kilo mah gaya ada gila gitu wah kayak gini terus ya kurang beresan lah nu omna mualah baik sih rambut ini beresan lah dan jujur lah bener dah oh, kalau kapan bakal jadi tukang lewak Oke, guys, di dia nah gitu. Ayo nama sok ke ulin kon jam 5 mah. Kembali. Oh, oh. daripada da, daripada nila badut nikahan ayah tapi masih itu bisa gua gua Apa lu jam yuk jam lah eh. ah benar sekolah aing goblok asup tuh asup tuh YouTube yo masuk dari ada nu gitu mah gitu dah nu sok tahu oh tahu panjang kan gitu betul lah di kaum gitu ya guys itu gede gila yang lulus eta ari karek juh kilo juh on juh puluh mah juh gram mual kurang oh tujuh mulut cuma di awal cuma di akhir gitu kayaknya udah lelah guys dia guys udah lelah guys kayaknya kayaknya udah capek ya tuh trek jaran saya sampai diangkat semua auto babat halo Mang Iep selamat menonton Mang Iep halo selamat menonton Joran mini Oh, betot kasih sih gitu Goreng langsa euy, eh, langsa bola. Tunggu bunga tuh, tunggu bunga tuh langsa. Eh. Lain walau paes itu namanya paes gitu lompatan gitu burung kayak orang cacak di situ <laughs> di namun pada di sana kameranya siap kamera siap tuh durasi full durasi full Sandero bangun itu deh orang bangun halo sayang guys seandainya saya yang narik uh pasti udah rampung karena tali tali kendurnya juga pemulangan lukut sudah saya mau guys Ramdan, Ramdan. Bolai, bolai, bolai. Eh, <laughs> Wah, kayak sok banyak pun. Nerean solusi. Bunga sih di kita rambu. Ah, rambu. Anu sih. Ya, pulang kedi ya, kedi ya. Eh, tuh emang parah lagi ngorok. Iya, kan. Tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, <laughs> Aduh kenapa gue Eka yang ngajaran euy. Eh. Riwo, riwo, kanan riwo, woi. <laughs> <laughs> mapan mulai tang mulai Indonesia kuruna ti burahoy mah ngan jampe nama cukup dia we khususon ahli buku ah mulai Indonesia tang bang gitu unggul sunut teh gerang garap kalem dan ke om di tabakna oh cakal itu Jangan, jangan aku ini ada yang kemarin dan bisa ngecepet tadi tuh sayang mang ahli newak menewak <laughs> oh gampang oh gampang iya, <laughs> siap gue udah ada sama sama udah kita aku si Amang gua siap kalau jauh kan, eh, kene cuman dia lagi disangkut ke rumah letik kaki gus jalan Wah, mulai lelis ini jamaah. Mulai ngadu kita. cuma kuatan milan ya milan Cak lulus semua terus oh. udah malam yang ngeselin sekarang tilapan pas di konter ke patil nih <laughs> Wah, pas di counter depan ke patil nih ke Paradise Series nih Ustaz jamal ini heeh mas iya ka, ka patil jamal itu taena ngarasaan narik jamal anu radanya anana kan kamari mah masih kene anakan <laughs> Kata aku mah kira-kira nah usah iya, kon berat son Padak jamal. Dari beko jenengan lah. Ginagana. Ah, mulai na siya. Mulai na tayo saan. Ganak pa na eh. Kaladaan. Alas, mau, mo. Uy, mantap. Uy, mantap. Mantap. Sinakaluar ni Dan. Nah, tewak ya. Mantap Dan, mantap. Mantap, mantap. Sok, kalau mantap, Sok, laun, laun megang HP emang kurang kurang kecewa tok siap guys kalah kalah kalah kalah kalah kalah aduh Oh, Baik, kalau ente kan? fight. Nah, kasih aku badak gue, kan harus deket gue, cikal kan. Ah! Ah! Gagal ah! guys. At badak ya sama asli, gue buntut lagi. Asli badak. Tuh. Tujuh kilometer, km juga ayah. Nges. Terus katempo dah. Gagal guys, sayang guys. Jangan dan oh. jangan bersedih. Gimana ekspresi tarikannya guys? Mantap namun berduka. Ya, ya. Aduh, ayo guys. Oke guys, segitu kenyataannya. Memang rezeki siapa yang tahu ya walaupun udah dekat di depan mata tapi ya, lumayan dapat oke okay. Nah, ah, kegantian angkat, angkat kegantian, eh, madot jadi nama, mantap, mantap, <laughs> cu Kalau itu lancar. <laughs> Aduh dia ker ker nyoda euy teu burung idan eh, iya, eh. Gitu, dan mantap lah tuh dan oh ngawag aduh <laughs> bur bari marongos ngawag <laughs> Oke okay guys, kita akhiri dulu mancing hari ini dan angin sangat kencang sekali guys dari duhur ya. Saya bang tadi tidur dari duhur sampai jam 3-an lah. Pas jam 3 sekarang sampai jam 5 masih angin masih gede dan segitu kenyataannya mancing hari ini mungkin di lain kesempatan guys. Dan airnya sangat keruh juga. Adapun tadi saudara yang setrek ikan jamal namun bukan eh, rezekinya ya meskipun udah dekat mau mendekati finish tapi dibawa nyangkut ke tahanan rakit bambu bambu tahanan rakit ya oke segitu dulu sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa jika suka dengan videonya tekan tombol like comment share dan subscribe oke okay. bye bye see you next video Eh, ketemu lagi sama si Teteh. Selamat sore. Sapa-sapa dulu, Teh. Hai. Kemana aja tadi? Tunggu-tunggu, Teteh. Ah, mau beli kopi. Baca. Lagi ngobrol sama Mang Iyat, guys. Tuh. pesen kopi nangis juga nggak ada jadi lauk sapu menang nama <laughs> gagahnya eh itu dah si ucok oh, eh. pas lain pas kaluhur lauk teh bete nongol hah anjir teh saimang gina <laughs> awak aing wadah gitu disanggut kudu kieu ya. halo guys driver nih driver si abah oh, bah adin sampai jumpa dadah sampai jumpa besok kembali lagi oke okay. dapat tiga bang iya payo dadah parkir dulu guys parkir seperti inilah suasana rakitnya apa oh, oh siap kalau.